up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but when masuk ke Zarchivernya langsung kalian itu ke download ya ke download cari di sini download langsung kalian cari script yang udah kalian download tadi ya jadi semua bahan-bahannya itu udah gua taruh link downloadnya itu ada di deskripsi video ini tinggal di download aja ini kalau udah ya script skin legend Gushen Zaking, langsung aja kalian tekan sekali nah kalian pilih di sini ekstrak di sini nah di sini kalau ada ini centang baru ganti ya tekan sembarang aja sih ini jadi udah kalau udah kalian geser ke atas, nanti akan ada folder ini, folder warna coklat. Script Skin Legend Gushen, Zaking ya, kalau udah langsung aja masuk sini. Nah, di sini ada dua file ya. Langsung aja kalian pilih tiga di atas sini, ini ada tiga di atas sini ya. Kalian tuh pilih banyak, ini pilih banyak. Kalau udah pilih semuanya nih, ART dan UI. Nah, baru kalian di bawah ini ada tanda centang ya. Kalian tekan. Nah, kalau udah, langsung aja kalian pilih kotak-kotak di atas ini nih. Ada kotak-kotak ya. Nah, di sini kalian tuh pilih salin atau potong sama aja, tapi salin aja dah. Salin. Kalau udah di sini ada tekanan ini ya. Kalian bisa tekan. Di sini kalian pilih memori perangkat. Nah, langsung aja kita cari Android, data, kalian pilih Mobile Legends ya karena kita akan pasang scriptnya di ML ya cari Mobile Legends nih karena aplikasi gua banyak banget susah banget nih nyarinya nih kayaknya kelewatan ya kalian cari com Mobile Legend ya com Mobile Legend nah ini udah dapat nih ada gambar ML nya kok lalu eh lalu ke files dragon aset nah kalau udah aset langsung aja kalian pilih hijau-hijau bulat di bawah ini Nah langsung aja di sini kalau ada tulisan kayak gini, kalian centang, ganti. Sudah langsung dapat skin Legend Goshen gratis tanpa diamond, tanpa harus beli. Gila kan? of mine